西西西北叮叮点，到底哪西西兮兮兮兮兮 page, gotta let out the beast Revolutionary, gotta let out the streets Locked in a cage, I'ma let out the Let out the I hear him chatting the noise Move too quick, can't stop for the talking I hear him chatting Si si si si be dim dim do de da do.